Акция «Окупай Следственный комитет» проходит каждый четверг у здания Следственного комитета Российской Федерации. Сюда приходят граждане для того, чтобы выразить свое недовольство тем, что государство фактически держит в заложниках людей, которые вышли в знак протеста 6 мая 2012 года, а угодили в тюрьму. Ни за что. Появление координатора левого фронта Сергея Удальцова вызвало оживление в рядах собравшихся и возбудило подполковника полиции, который бросился на Удальцова, как на амбразуру, с напоминанием не митинговать. Надеюсь, у нас сегодня все спокойно будет. Мы ничего перекрывать не собираемся. Мы там будем находиться, спокойно общаться без этих, без плакатов, без... Не мешаю проходу граждан. Да, добрый день неофициальное название акции возьмем Следственный комитет «Кольцо». Вот. Я прошу прощения. Да, здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте. Да. Вы про какую сейчас акцию говорите? Мы не говорим ни про какую акцию. Вы сейчас акцию. говорите про акцию. Про какую акцию? Нет, мы, мы встречаемся мы здесь, нет. общаемся. Да. По поводу чего? Мы встречаемся по поводу... Значит, я вас предупреждаю. Да, да, да. да. Никаких проведений, никакого, никаких акций. Стоило Удальцову произнести публично слово «акция», как тут же подполковника обуял хватательный рефлекс, и он отдал приказ о задержании. Мы не Хорошо. Так, все, пожалуйста. Нет, я с вами пройду. Пожалуйста. Не, ой, тихо, тихо, не надо. Сергей, проходите. Друзья, оставай, оставайтесь спокойно. А я иду с вами. Я иду с вами. Позор! Позор! Позор! Позор! Позор! Позор! Позор! Полицейский не выдержал и, тем не менее, только что задержал Сергея Удальцова. Люди кричат «позор», потому что на самом деле Сергея задержали ни за что. Значит, внимательно надо читать 54 закон. Там все прописано. Там все прописано. Ну, сейчас я созвонюсь с нашими юристами, узнаю. Господин точнее. подполковник, а как 54 закон сообразуется с Конституцией, с 31 статьей Конституции России? Я э, не намерен ни на какие вопросы ваши отвечать, уважаемые. Не намерен. Извините. Меня опять отправили э, на несколько веселых букв, то есть в пресс-службу МВД России, э, которая, конечно же, будет хранить молчание на вопрос, каким образом сообразуется 31 статья Конституции с 54-м федеральным законом о митингах и демонстрациях. Ну что поделаешь, в иезуитское время живем. Власть сегодня, она уже в такой ситуации находится, что у нее осталось последнее эта опора на ложь постоянную. Ложь, ложь, ложь. И вот такие силовые акции, больше им просто не на что надеяться. Как идешь, когда меня брали 31-го, я специально не выкрикивал ничего, не призывал ни к чему. Как читаешь рапорты этих ОМОНов, этих э, второго полка, кричал там «Долой Путина, долой полицейский». Как оставалась ложь, так и остается. На основании лжи протоколы составляются ложные, на основании лжи суд, судья рассматривает все эти дела. И на основании всей этой лжи, все это, они потом и решения принимают. Вроде внешне все там, и судья в мантии черной, ваша честь, там помещение, все в погонах приходят милиция, все эти сотрудники. А на самом деле это самые в подоплеке грязь, ложь и клевета. Эти ребята, которые со второго полка, вот эти нас берут и пишут. Я говорю, ребята, вы никогда не сможете сказать, такое, как раньше было выражение, честь имею, потому что ваши эти подлецы начальники, которые вас заставляют это писать, они вас честь власти лишили. Поэтому вы подумайте, что это долго не будет продолжаться. 3-5 лет. Потом уже ситуация изменится. И мы вам дадим свободу тогда устроить самосуд над вашими подлецами, которые вас этого лишили, чтобы вы расправились с ними. Потому что финал неизбежен. История знает, так и в 17 году, когда тоже уже революция произошла, солдаты на штыки офицеров поднимали, которых ненавидели. Были порядочные, но были и подлецы. Вот так оно и будет повторяться. Мы не сомневаемся. Сейчас молодежь подрастает. Они надеются, кто будет бояться, там в генах у кого сидит. Они на эти дела вроде как еще не идут. Но уже мы видим, сколько молодежи подрастает. И они совершенно у них страха нет, и вот здесь сколько, а через 3-5 лет эта ситуация в корне изменится уже. И у них не хватит, и перевес будет уже на нашей стороне тогда. И как мы уже разговариваем с некоторыми сотрудниками, там, полиции, ОМОНа, в душе они уже готовы. Буквально через полчаса у ВД Басманная, куда доставили задержанного Удальцова, собралась группа граждан. Полицейские вели себя мирно, на всякий случай поставив напротив входа гостеприимный автозак. Скажите, пожалуйста, а Сергей Удальцов здесь находится? не знаю. Все вопросы в пресс-службу ГУВД. Мы комментариев не даем. Появилась информация, что Сергея Удальцова то ли задержали, то ли похитили. Ну, где, где, где была информация, там и спрашивайте. Мы, нам неизвестно. Позвоните, в пресс-службу ГУВД, там вам все объяснят. Уже второй раз сегодня меня отсылают к пресс-службе ГУВД, которая, как правило, дает очень туманные объяснения. Спустя три часа после задержания отпустили Удальцова, который тут же устроил импровизированную пресс-конференцию прямо у дверей ОВД. А что, он свою отсидел. Не арестуют же опять. Я думаю, что сегодняшнее задержание – это одно из деяний в цепи, вот этой репрессивной цепи, которую мы наблюдаем все последние месяцы. Делается все, чтобы гражданское движение в России задушить а ряд лидеров, наиболее активных людей запугать, запрессовать, сделать их жизнь просто невыносимой. Да, нас пока не бросили за решетку по уголовному делу, хотя эта угроза висит ну, постоянно. Но делают все, чтобы нам создать атмосферу абсолютно вот такую не, ненормальную для жизни и работы. Постоянно задерживать, угроза каких-то обысков, угроза каких-то еще репрессивных действий. Это делается совершенно целенаправленно. И еще раз повторю, нашим единственным ответом может быть рост активности. Если его не будет, они будут продолжать над нами издеваться. Ведь а они сейчас издеваются... ездите по регионам, и э, как, наблюдается рост активности в регионах, где вы побывали уже? Я могу сказать однозначно, каждое вот такое незаконное, циничное, явное, э, ну, беспредельное деяние со стороны власти, оно усиливает рост протестных настроений. Для меня это очевидно. В тех городах, где я побывал, люди очень активно готовы принять участие в осеннем марше миллионов 15 сентября, готовы усиливать свою активность. То есть власть добивается, на мой взгляд, обратного эффекта. Она не запугивает и подавляет, она, наоборот, провоцирует рост активности и протестных настроений. Потому что люди сегодня все видят, все понимают, есть сегодня интернет, где можно свободно получать информацию. И люди больше не хотят молчать и терпеть. Рефлекторные телодвижения полицейщины становятся все более судорожными и алогичными. При этом рядовой состав уже почти сочувствует оппозиции, а начальство ведет себя как взбалмошная истеричка. А ведь лето еще не закончилось. И впереди очередные акции, способные нанести воровской хунте ощутимый удар. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ, особая буква.